那因为在学校的时候学的比较是知识比较有局限性的，那因为孩子有兴趣，所以就会去帮他找这个像精英学院这样子的啊，能够做一些比较早的一些延伸这样子。那精英学院它有一个好处就是家长可以一起陪读，那这个方式呢可以让我们亲子之间学习，一起学习，一起成长，然后更融洽的讨论更多的问题。 看的东西更广泛，不再局限在学校的填鸭式教学方式。那再来就是，其实他找到了他的目标跟兴趣啊，所以他会去了解，还会去问，还主动问问题啊。 学长会带领他们怎么样去思考、去讨论。我的小孩子到后来也是可以变成是教别人的角色。其实我们家小孩，其实他以前呢，只要遇到小问题或是遇到挫折的时候，他会选择逃避，然后有时候会哭。那我觉得他学来这边一年的时间，他学会怎么样成长，然后让他自己更独立一点。各位同学、各位家长啊，我是陈立老师，在陈立数学迈入四十年，我想我有一些心情跟。 家长分享，在一零八课纲之后，我们整个台湾在啊举财的这件事情上面有很大的变化，而也朝向了国际趋势。啊，小一、小二、小三呢，我们用的是 STEM Math，我们称为科学数学，用啊科学的角度，把这个人类的数学的起源啊，我们做个介绍。这一集我们。 将近我四十年的经验，我们所有老师发展的一套人类如何思考问题。初阶就是我们怎么样把一个孩子从理解知识的认知啊，转成一种思考的体制。到达五年级最重要的，他要学的是人类如何思考问题的思考课程。这种课程的核心，我们叫核心数学啊，把它学好。那到六年级呢？ 我们面临的到升初中了，升国中了，面临到的就是奥数的啊，科学班、自由班的这样考试的这样的一个训练，我们叫做人类如何思考问题的一种思考课程。如果你的孩子在成立精英学院能够受到这样的一个课程训练，我相信他到初中、到高中以后都解决所有数学学习问题，他也会啊进入了我们全台湾。 小学一百二十万个学生前的接近八百名，我想鼓励每一位家长，精英就是深度跟广度啊，同时增长的，都是很好的，让孩子有很好的学习经历跟学习履历。